Bonjour, aujourd'hui on va travailler le gainage, très important le gainage à la fin d'une série de renforcements musculaires. Je travaille le gainage parce que grâce à ça, je travaille tout le travail de ma ceinture abdominale. Je retravaille les abdos du haut, les abdos du bas, les obliques, les lombaires et en plus les épaules. Donc du coup c'est vraiment l'exercice complet. Je commence donc au départ par une série de 20 secondes petit à petit, je gagnerai 5 secondes et j'essaierai d'aller jusqu'à 1 minute sur mes trois positions. Première position, donc sur un bras, puis deuxième position sur les avant-bras. Attention dans cette position de bien serrer les fesses et les abdominaux pour ne pas cambrer se faire mal au dos. Je regarde mes pieds et je suis bien sur les bras et sur mes pieds. Pareil, 20 secondes au début, puis je tiendrai... Euh, 30, puis 35, puis 40 pour essayer d'aller à une minute. Ma dernière et troisième position, donc sur le dernier côté, toujours mon dernier euh, travail de tout le renforcement de la ceinture abdominale. Trois positions, à chaque fois je tiens au moins 20 secondes sur chaque position, ça c'est l'obligatoire, d'accord Et après, si je peux, je gagne 5 secondes à chaque fois pour arriver à une minute sur chacune de mes positions. Merci